Muito bem, tudo pronto? Vamos nessa! The King of Fighters. <laughs> E saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos. Hoje vamos jogar The King of Fighters 2002. Hoje vão ser dois na roleta e o Shang para salvar a ficha. E o primeiro desafio vai ser contra os Psycho Soldiers. Vamos lá! Começando pelo velhote. E o cara aí. Ah, dois comédias se enfrentando. Toma! O quê? ah, <laughs> olha o combo! E agora Kenzo. E agora. O Trio Orochi. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Começando pelo Yashiro. Round 1 prova! E agora, Chris! desgraçado! E agora, Jeremy. E toma! じらしちゃ嫌よ E toma! É isso aí! E agora? O trio Caramba, por que, que o computador joga tão bem contra mim? Eu não consigo entender. E agora, vai! Aí! Olha lá! Ah. Parece que a CPU fala, não, eu vou tirar tua ficha de qualquer jeito, rapaz. Ah, maldito! 神戸ほら行きますぜ Caramba! Sai! E agora, Mature! Toma! Thank you. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Caramba! É, sobrou pro Shang! É isso aí! E vamos em frente! E agora? O trio das garotas! Começando por Yuri! Round droga! Vamos lá, Leoninha! Vou obliterar! from É isso aí! Ah, caiu o trio do cabecinha. E agora o trio do Art of Fighting. E agora, Takuma! quê? Vamos lá, Clark. Chamou, miserável. Perdeu a magia, vovô? Ah, para com essa palhaçada! e agora, Loba! Olê! Vai, vai, vai, vai, vai! O quê? E a máquina enlouqueceu. Já pro chão. Não. É, sobrou pro gordão de novo. isso aí! Here comes a new challenger. E agora, Kula! No problem. Caramba, tô tomando uma surra da máquina hoje. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai. Ah. is here! Toma! E agora, Vanessa! これからが本番よ Caramba, isso foi um fatality. E agora, Ramon! Viva México! Vamos lá, Mary! Are you ready? Round four, Acabe com ele! É isso aí! E agora, vamos para o chefe, Rugan! Oh! achei, hein? Acabe com ele! <laughs> Derrotamos o Rugal! Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo!